여기 된 건너서 가볼라 아니면 먼저 가라 여기 가볼라 여기 여기 가보세요 건너 안 가도 되고 여기 빠지는 데가 너무 많다 겁나다 <laughs> frijol, adobo, de tacos, de Sí, es que tiene que eso lo dejamos así porque, bueno, yo voy en el deportivo de y luego así también pues, llaman. La mayoría de la gente que me compra es para envíos así. Entonces, vamos a ir a Les voy a dar una vueltecita. Vale, sí, sí, sí. No, no, no puedes dar las directo. Tiene que ser en sombra. Disculpa, ¿sabes?